This foundation sesuai untuk siapa yang selalu kena kutuk dengan makcik bawang kata mekap hang tebal, mekap hang hilang seri, mekap hang bercapuk. Ha, foundation untuk hangpa sebab apa? Orang tak puas hati dengan orang mekap ni. Depa selagi tak nampak jerawat tu, depa tak puas hati. Depa kata mekap hang tebal lah, apalah. Padahal kita tak tahu, cuma pakai coek je. Kadang foundation tu full coverage pakai coek je dah cover semua. Pun dia kata mekap tebal, aku tak faham seorang berpakaian conditioner bertunjuk apa? Hang mana makeup? Tak makeup pun. Elok je nampak jerawat, nampak jerawat, nampak jerawat. Ah, boy. Mulut tu. Hmm. Ram aku. Hi, welcome back to my channel. Today I'm gonna test the new foundation from Focalor, the Sheer Milk Glow Liquid Foundation and aku akan buat wear test maybe more than 6 hours nak tengok macam mana dia perform on my skin so jom So this foundation ada skincare benefits, ada hyaluronic acid dan juga squalene. So, this foundation dia cater untuk dry skin pun dah milk glow mungkin dia akan bagi luminous or dewy skin effect so untuk yang oily skin tak recommend untuk try this foundation this foundation retail for 28 RM4 For me harga dia mahal daripada yang dia punya previous foundation Tapi tak pernah try yang foundation sebelum ni Sebab for me lah masa tu macam takut kan Sebab harga dia macam eh, murah sangat Takut nanti bila pakai uh, macam breakout ke apa ke So tak abang ni nak try but <laughs> This time bila tengok harga dia mahal Macam okay okay aku aku nak try aku nak try This foundation comes with a pump Okay sorry kalau messy sebab I've been trying this foundation for one month now Macam on off macam tu lah Sebab tak hari-hari makeup up kan So pernah try dah foundation ni So this is not a first impression punya um, video lah Tapi aku tak pernah lagi buat wear test on this foundation Sebab biasa pakai dalam 3-4 jam pun dah buang And then aku macam duk try dengan macam-macam base lah Macam-macam sunblock Punya effect tu macam bergantung pada base yang aku pakai lah So hari ni aku nak buat proper test you tengok macam mana dia perform on my skin so this foundation very liquidy uh, ah. aku rasa ni lagi cair daripada HD liquid foundation yang yeah, this one so aku tak nak pakai tajam ni look the color is uh, slightly lighter for my skin tone but I don't mind okay this foundation has um, very sheer coverage taking sponge aku suka pakai this bahu sponge with this foundation sebab I believe that this sponge dia tak absorb banyak produk sebabkan uh, this foundation memang liquidy so before this um, aku try pakai this foundation dengan color corrector memang tak salah aku nak siapkan jangan pakai this foundation kalau aku nak buat heavy makeup okay sebab this foundation macam sesuai untuk daily wear kan nampak nak nampak lightweight je muka apa boleh lah pakai this foundation okay foundation ni dia memang akan uh, sekatakan kulit muka jadi muka muka aku nampak kemerahan kan nampak keputihan sikit yang tak best pasal foundation ni dia punya shade ada lima je and then dia punya colour pun agak confusing sikit dia bukannya bermula daripada gerah serta gelap tak setiap shade tu dia ada undertone sendiri kalau untuk yang like a pinkish tone ada dia punya kod. kalau untuk yellow tone ada dia punya kod. kalau untuk neutral tone pun ada dia punya kod. so you guys can check description box dekat Shopee okay bukan dekat YouTube aku Nation ni sangat-sangat luminous and beautiful aku akan update uh, my foundation like maybe 2 hours and then 6 hours we'll see so see you guys later hai jom kita tengok macam mana pemakaian foundation ni selepas sejam lepas aku check tadi muka aku ada nampak uh. macam sedikit dewy dekat area hidung and dekat sini kawasan yang biasanya aku berminyak and surprisingly aku punya minyak tak ada lah keluar teruk sangat tau like one hour still okay sebab aku pernah experience pakai foundation yang like one hour dia dah mula macam buat hal so this foundation okay setakat ni and kat muka aku ada rasa slight slight sikit je ketat so but tapi tak it's nice and dalam kamera pun nampak macam flawless kan uh. hmm. next check in okay Hai, aku tidur tadi dengan makeup and it's raining now. Ini dah nak dekat pukul 5, 4.57. Aku dah pakai foundation ni dari pukul 12 tadi. Foundation ni still okay. Cuma dia dah start berminyak dekat sini. Iris sini. Tapi, tak teruk. Ha, tak teruk. Dia tak rasa belengah lah. Okay, cantik. Dalam, I don't know. Kalau macam kamera memang dia pick up. Nampak macam jerawat apa semua kan. Tapi, but in real life macam tak obvious sangat pun yang penting dekat smile line sini yang selalu pecah pun okay maybe sebab aku tak banyak gelak senyum kan tadi aku lena je but okay lah we so I will conclude my final thoughts on this foundation later during my last check-in see you guys later guys jam menunjukkan 7.16 lebih 6 jam aku pakai this foundation muka aku dah start nampak uh, kiki dekat bahagian kening dekat hidung and around my mouth maybe sebab aku banyak kesatkan tadi uh, what I can say is this foundation performs well on my skin maybe sebab this foundation ada skincare benefits my pores pun tak berapa nampak obvious sangat tapi apa kena tahu aku pakai matte base which is aku pakai matte sunblock so maybe itu adalah faktor menyebabkan this foundation tahan lama I really love how it feels on my skin dia rasa sangat-sangat lightweight and nampak natural walaupun dia tak berapa cover my parut but I don't really care sometimes kita tak mau makeup yang terlalu heavy tu sometimes we need lightweight foundation untuk nak pergi rumah saudara mara ke apa ke kan tak mau nak nampak heavy sangat you guys must bear in mind that this foundation ada perfume bau dia macam Fosway designer punya perfume yang Mas Blossom kot. I don't know but aku rasa macam bau dia aku pernah bau somewhere. Eh, tapi kalau pewangi is still concern kalau kulit hampa tak boleh handle. Please avoid this product. Okay. Aku nak remind hampa setiap kali hampa tutup this product please tutup biar tegak kita bau tutup. Okay. Jangan dari sini hampa dah tekan sebab tengok dekat dalam ni dah kotak. Sebab setiap kali aku tutup aku, aku benda ni akan tertekan sendiri tau. So that's why dia nampak messy around the pump. Dah lah benda ni putih. So be careful. Okay. Thanks so much sebab sudi stay sampai habis video. And see you guys next time.